إنه يوم من أيام الله إنه يوم ظهر فيه براعة خالد بن الوليد في التخطيط العسكري إنه اليوم الذي كشر فيه المارد الإسلامي عن أنيابه إنه يوم معركة بيسان المعركة التي أراد الروم فيها رد الاعتبار للمسلمين ولكن لم يفلحوا في ذلك كيف كانت تلك المعركة التي لا يعرفها الكثير من المسلمين؟ تابعونا ولكن أولا لا تنسوا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة حتى يصلكم منا كل جديد إن شاء الله السلام عليكم بعد أن فشلت مفاوضات معاذ بن جبل مع الروم الذين لم يقبلوا بالإسلام أو مساعدة المسلمين ضد الفرس فعاد خائب الرجاء إلى قائده أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه الذي قد وصله مكتوبا من الروم الذي يريدون فيه الحديث المباشر معه هو وأنهم سيقدمون بعض الإنصاف فأرسلوا له رسولا من قادة الروم للتحدث مع أبا عبيدة شخصيا فعرضوا على أبا عبيدة أن يعطيه البلقاء وأن يساعد المسلمين في حربهم ضد الفرس وسوف يعطون لكل جندي مسلم ثوبا ودينارا ويعطون لأبا عبيدة دينارين على كل جندي وألفي دينار لعمر بن الخطاب فرفض أبا عبيدة عامر بن الجراح هذا العرض وقال إن جند المسلمين ليسوا بمرتزقة ولا يقاتلون أحدا إلا في سبيل الله لا في سبيل كسب أرض أو مال فسخط عظيم الروم على المسلمين وأعلن الحرب على الإسلام وفي ذلك الوقت خرج خالد بن الوليد رضي الله عنه في دورية للاستطلاع وكان على رأس 1500 فارس وكان على ميمنة الجيش قيس بن هبيرة وعلى ميسرته ميسرة بن مسروق وفي القلب كان خالد بن الوليد فلما علم الروم بذلك الأمر وأن المسلمين قد أرسلوا دورية للاستطلاع تكشف جيش الروم وعدده أرسلوا فرقة للتصدي لدورية المسلمين والتقوا بالمسلمين فهاجمهم قيس وصدهم بشدة حتى تراجع كلا الطرفين بأقل الخسائر ولم يستسلم الروم وعادوا الكرة فصدهم ميسرة فقتل القليل من الثارية البيزنطية ولم يقتل أعداد تذكر من المسلمين فثار ذلك غضب الروم فأرسلوا كتيبة أكبر فخرج إليهم خالد بن الوليد بنفسه ليكبد الروم خسائر فادحة في الأرواح فتراجع ثريتين الروم إلى موضع الجيش ولكن لم يتوقف سيف الله المسلول عن تقدمه وقد عزم على أن يهجم على موضع جيش الروم ولما رآه قيسي وميسرة تبع خالد بن الوليد في هجومه على موضع جيش الروم فكان الانتصار الأكبر للمسلمين حيث تراجع الجيش البيزنطي أمام هذا العدد القليل من المسلمين وتركوا عتادهم وعدتهم للمسلمين فغنم المسلمون غنائم كثيرة من المعسكر البيزنطي وعادوا إلى معسكرهم فرحين بنصر الله لهم وبعد أن عاد خالد بن الوليد إلى معسكر المسلمين جلس هو وأبا عبيدة عامر بن الجراح يفكران في أمر إنهاء الجيش البيزنطي فكانت الخطة أن يهاجم المسلمين الروم في الصباح الباكر وهم في غاية ضعفهم ووهنهم بسبب الهزيمة الأخيرة التي قد لحقت بهم ودقت ساعة الصفر وكان ذلك في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذو القعدة وكان ذلك في العام الثالث عشر للهجرة وكان الجو فائق البرودة ويقال أنه كان يقدر باثنتي عشرة درجة مئوية ولكن ذلك لم يحرك ساكنا من عزيمة المسلمين في التقدم والانتصار على جيش الروم وعندما وصل المسلمون وجدوا أن الروم قد استعدوا لهذه المعركة بالخطة نفسها ولكن كانت الصفعة لجيش الروم لأنهم لم يعلموا بخطة المسلمين عليهم في الهجوم ولم يتوقعوا أن يكونوا المسلمين في الطرف المقابل لهم وكان ذلك دليلا فادحا على ضعف استخباراتهم العسكرية كان خالد بن الوليد يرى أن الجيش البيزنطي ضخم ولا يرى آخره فأخذ خالد بن الوليد كتيبة من المسلمين وكانت تتكون من 1500 فارس للاستطلاع على معسكر الروم وعندما وصل خالد بن الوليد خلسة إلى معسكر الروم رأى ترتيبا عجيبا لهذا الجيش الكبير قد رأى أن الجيش يتكون من ميمنة وميسرة وفي القلب مشاة وخيالة فكان من المعتاد في الحرب أن يكون الفرسان الخيالة بمفردهم والرجالة أو المشاة بمفردهم بالإضافة إلى ذلك قد جعلوا الميمنة راميا وفي الميسرة رامحا أي في الميمنة بالسهام وفي الميسرة بالرماح فرأى خالد أن قلب الجيش الرومي من الصعب اختراقه ولكن هيهات إنه سيف الله المسلول صاحب العبقرية الفازة في الحروب ففكر خالد بن الوليد في أمر ذلك الجيش ووجد أن نقطة ضعف هذا الجيش هي في الميمنة والميسرة لأنهم لا يمتلكون فيها خيول ولكن كان هناك أمرا أن الجيش الرومي قد اصطف بشكل عريض من الجهتين أي إذا حاول المسلمون التقدم إلى القلب فسيحاصرهم الجنود البيزنطيين فتكون عليهم الدائرة وبدأ خالد بن الوليد بمجموعته فقط وكان الجيش الإسلامي واقفا خلف خالد ولم يحرك ساكنا بإذن منه فتجرأ عليه الجيش البيزنطي وهاجموا خالد بن الوليد ولكن خالد بن الوليد قد أظهر لهم بأنه سينسحب وعاد إلى الوراء حتى يبدأ الروم بالهجوم على جيش المسلمين فسحب خالد بن الوليد جيش الروم إلى منطقة تسمى المستنقعات وهي منطقة ضيقة يصعب الرجوع فيها إلى الوراء وقد ضمن بذلك بأن الجيش الروماني إذا دخل لن يحاول الانسحاب أو المراوغة فعندما دخل الجيش الرومي هذه المنطقة أصبح عدد صفوفه قليلة وبذلك يكون قد استطاع خالد بن الوليد أن يكشف قلب الجيش البيزنطي للجيش الإسلامي دون أن يدخل في مجازفة مع جناحي الروم فقسم خالد بن الوليد جيشه إلى ثلاثة أقسام جناحا كان فيه بيرة والآخر كان فيه ميسرة بن مسروق وجعله بيرة أيضا في القلب وكان معه وبدأ القتال سجالا بين الطرفين وقد أباد المسلمين جند الروم وأصابوا أعدادا كثيرة وقتلوا منهم الكثير وبذلك استطاع أن يجتذب الطرفين وهم المشاة وكان المسلمون وقتها يركبون الخيول فاستطاع أن يضيق عليهم وكان خالد بن الوليد على فطنة عسكرية فإنه عندما رأى أن جنود الروم سيتحركون بخيولهم لنجدة المشاة سيصبح القلب مكشوفا هنا أشار خالد بن الوليد إلى ميسرة بن مسروق إلى التقدم نحو قلب الروم واستطاع ميسرة أن يفرق جمع قلب الروم وأن يبيد فيهم ما أباد وكان صفي الروم قد قارب على الانهيار ولكن عادوا لمهاجمة المسلمين وكان خالد بن الوليد يتلاعب بجيش الروم بيديه وكل هذا كان باقي جيش المسلمين خلفا يشاهد هذه المعركة وهنا أشار أبا عبيدة إلى باقي جيش المسلمين بعد أن فطن خطة خالد في أن يفرق شمل الجيش البيزنطي حتى يفتح القلب أمام جيش المسلمين فانطلق الجيش الإسلامي وهم على أهبة الاستعداد للمعركة التي أشرفت على الانتهاء بعد أن أبادها خالد بن الوليد ب 1500 فارس فقط وحاصر الجيش الإسلامي ميسرة الجيش الروماني وكان قائد هذا الجناح هو هشام بن عتبة والذي كان معه خالد بن الوليد وأما عن ميسرة الروم فقد حوصرت من معاذ بن جبل رضي الله عنه وقد تراجع قيس بن هبيرة مع أبا عبيدة عامر بن الجراح ومجموعة من الجيش الإسلامي للخلف لحماية ظهر الجيش الإسلامي تحسبا لأي هجوم مضاد وقد تكبد خالد بن الوليد في خسائر فادحة للروم بعد أن قتل الكثير من هذا الجيش الذي كان يقدر بثمانين ألف مقاتل وقد قتل الكثير منهم في المستنقعات أثناء محاولة الهروب والرجوع للخلف وكان عدد جيش المسلمين أنذاك في هذه المعركة 25 ألف مقاتل ولم يصف في هذه المعركة من المسلمين إلا قليل ولم يقتل إلا قليل وذلك إن دل على شيء فإنما يدل على ذكاء وحنكة وفطنة خالد بن الوليد في معركة دامية لم ينجو المسلمين فيها من بعد الله إلا بفضل خطة خالد فرحم الله خالد بن الوليد رحم الله أبا سليمان شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة في أمان الله ورعايته